өсіміңгір бір жақсына жүрдің әле барлығыңызға ұтманге жиырма той ертерек нұр құшағында күй жүргізді барлығыңызға қырмызда рахмат тағы тағы тойларды бақыт ұзын өмір талайым атсын кут меники эмес биздики десеңер бақытлы боласың Бақтылы боламын десең келін баланы бақытты берсең бақытлы боласың е өппе бақытты берсең бақытлы боласың себебі аял кіші мақтауды аябай жақсы көтереді да

баяу кіші жануар жануар дейді да жануар жиырма жаштан қырық жашка шейін алла екі жақты ұрмақтаған жазды жашағаныңызға рахмат сізге очень красивая короче. Бақытты болыңыздар. Достым, айгерім, екеуіңе бақытты Шынымен, достым, байдақсылық қош келіпсіздер екі жас бақытты болғыла солық берсін барыңарға рахмат әумин кең апа